Короче, вот здесь стоит жена рядом, она говорит, ее не снимать, что она вот видите, лохматая, <laughs> как бы немножко. Да не, нормальная, на самом деле, красивая жена. Сейчас около 6 утра, и поспать нам не дали, потому что вот, во дворе. А в подъезде непонятно, что происходит где-то. Пахнет очень сильно горелой едой, на весь подъезд вонь стоит, но пока им часовцы не могут вычислить, в какой квартире. Вот. Ну как тут уснешь сейчас? Что? Страшно. Страшно, вот засыпать. Ну, а вы знаете, что снимать вообще нельзя? А вы знаете, что снимать можно? Сейчас к вам сотрудник милиции поднимется, вам объяснит. Объясни, что мне нельзя снимать? Нельзя снимать, да. Где это написано, что мне нельзя снимать? Поверьте. А для чего вы это делаете вообще? Для личных нужд. Может, еще камеры запретят продавать? И в телефонах их заберут. удалите видео. Понимаете, что нам тоже не гадится, что снимается такое. Чего? Я что хочу, то снимаю, молодой человек. Вы должны удалить видео. Я вам объясняю. Я не должен, все. У меня все Вы слышите вообще? У меня все в порядке. Вы понимаете, что вообще нельзя вообще снимать? Что мы за вас получаем эти зумы, понимаете? А вы здесь при чем? Мы? Ну. Да что вы кидаете в YouTube такие ну, видосы? В смысле так что? Ну так что? Я объясняю, удалите. Вы слышите вообще меня? Все. Ну, а? Ну так... Не получилось, да? Что не получилось? А чего так все камеры боитесь? Ну что? Что, нашли квартиру? Ну что? Нашли квартиру? Нормально все? Ну что? сковорода она погорел. Ну, в общем, что, сходили, выяснили. Сковорода, говорят, подгорела. Воняло на весь подъезд. Можно ложиться спать спокойно. Угу. Давайте спать. Ну, давайте уже спать, 6 утра.